میاں صاحب رحمت اللہ جے رب دل دیا بہ اخیا فی اللہ وان نو بلیا نو ہر شاہ نظری آوے کیا کیا نیڑے دور پاک دا دھوبی مر گیا تے قبر چ گیا نا تے پریت اٹھا کے پوچھا مر رب تیرا رب کیڑا کہن لگا جی میں غوث پاک اس پاکیاں انہاں پوچھا ماں دینک تیرا دین کیڑا کہن لگا میں غوث پاک دا دوبیاں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے صحابہ تشریف فرماتے میرے نبی قبر دا ذکر شروع کر دیتا صحابہ بڑی توجہ نہ سن رہے عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑا ڈاڈا منظر ہوئے گا سنے قبر دا حضور فرما بڑا ڈاڈا منظر اچھا یا رسول اللہ پھر کی حضور نے فرما تین سوال کی تے جانے نے جی اچھا یا رسول اللہ پھر حضور نے فرما پر عمر دی قبر دا منظر کو جہوری ہوئے گا صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ اینا دی قبر چکی ہوئے گا حضرت عمر نے بھی بڑی توجہ نہ سنیا کہ کی بنے گا میری قبر چاہے حضور نے فرما جدو آن گے نہ فرشتے تو نہ پوچھنا عمر تیرا رب کیڑا من ربو کے نہ پوچھنا جی میرا رب تے اللہ ہے تو اڈا رب کیڑا ہے فرشتہ پوچھنا ماں دینوں تیرا دین کیڑا ہے نے کہنا میرا دین تے اسلام ہے تے تو اڈا کیڑا ہے فرشتہ پوچھنا ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل فرشتیا پوچھا مار رب تیرا رب کیڑا کہن لگا جی میں غوث پاک دا تو بیاں انہاں پوچھا ماں دین کو دین کیڑا کہن لگا میں غوث پاک دا انہاں پوچھا ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل انہاں کہا جی میں غوث پاک دا تو بیاں فرشتے عرض کی تھی یا اللہ انہوں تے جواب ہی کوئی نہیں آیا جنت دے فرشتے بھی آگئے تھے دوزخ دے بھی آگئے ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ کتے لے جائیے اللہ نے رشاہ فرمائے نو جنت جلائے جاؤ عرض کی دیا لے نو جواب ہی کوئی نہیں آیا ہو فرماؤ نے جواب کی دیتا ہے اللہ نے فرمایا یہ جواب کی دیتا ہے عرض کی دیا لکن دا غوث پاک دا دو بیاں فرمایا جنت جلائے جاؤ اے عبدالقادر دے کپڑے توندہ رہے ہیں نہ قادر دا دل توندہ رہے ہاں۔ عبدالقادر دے کپڑے دھوندہ رہا میں قادر ہو کے دا دل دھوندہ رہا ہیں پتہ چلے ہیں نا دی یاری کبرچ بھی کم ہوں دی ہے اللہ فرما دا یاری لا تے صحیح وکونو ما صادقین یاری لا بلیہ دے نال حشرچ بھی کم آبن گے قیامت والے دن ولی جنہ چھے جاندہ وے گا دی سے پاکے جاندہ بندے نے ہاتھ پڑھ کے کہنا بابا جی میں تو انہوں پانی پلایا تھی دنیا تے تے میں نو نال لے کے جاؤ نہیں بولے سبحان اللہ حضور نے فرما ولی عرض کرے گا یا اللہ میں نہیں جانا جینے نہیں جانا اللہ فرمائے گا جی دونوں جاؤ اور جڑا پانی پلاوے گا انہوں میں نال لے کے جاؤں گے تے جڑا ہووے نسبت والا ہووے نسبت والا مولوی اشرف علی تانوی دیوبندی آ کے وضاحت کی فرشتیاں نے جدو پوچھا نا مر ربک ما دینک ما کنتا فی رجل تے انہیں آخیا کہ میں غوث پاک دا دوبی ہاں اللہ فرما فرشتو جواب جوب ٹھیک دے رہے تو سمجھ نہیں آ رہی اللہ کیویں ٹھیک دے رہے اللہ فرما تو پوچھا مر ربک تیرا رب کہڑا انہیں آخیا غوث پاک دا دوبی ہاں اصل جو دسنا چاہندا ہے کہ جڑے غوث پاک دے رب نا میرا بھی وہی ہے جیڑا انہوں دا دین ہے اوہی میرا جیڑا انہوں دا نبی اوہی میرا ہے نالے او دسنا چاہتا ہو جیڑا ساری زندگی غوث پاک دے کپڑے دھوندہ رہے ہیں انہوں اللہ رسول دا نہیں پتا غوث پاک نے کسے جاہل لکھتے نہیں نہ دو بھی رکھیا ہوئے گا وہ جڑا غوث پاک غوث پاک ایک دن جا رہے نا جنگل اس دے کے چور بے کیا بابا کلہ جا رہے ان اینج کر کے آدھا پکڑیا ایک ہاتھ نہ انہیں پکڑیا دوسرے ہاتھ نہ آپ نے ادھا تھا پکڑ لیا پکڑ کے تے آسمان وال کے کہہ لیں گے اے اے اے ویکھی ہوں تیرے یار دا ہاتھ پھڑیا ہے جنت تک چھٹن نہ دیویں ایتھے تے جڑا بری نیت نہ لا کے پکڑ لوے بابے انہوں جنت چلا جانتے ہیں گرامی قدر حضرات اللہ فرمادہ بکونو ما صادقین سچیاں دے نال ہو جو سچیاں دے نال ہو جو نوجوان میں کہہ رہے سن گیارہ شریف دا مہینہ ہے تے دل شریف دا دن ہے تے تے دل کہ اسی نہ ولیاں دی شان سنیے غوث پاک تو شروع کر لینے پیران دے پیر تو شروع کر لینے کیونکہ ہر پیر دا ارس سال بعد منایا ہے ایک کوئی غوث ہے جیدی یارویں ہر جمعرات منائی جاندی ہے اور پیران دے ارس تے مرید منا دے نا غوث دی یار بھی تے پیر منا دے نے کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو مل دے غوث دا فیض دے سارے ولیاں نو پیا مل ہے غوث پاک نے فرما قدمی حد ہی علا رکبات کلی ولی اللہ فرما میرا آ قدم ہر ولی دے قدے آتے بے یاد رکھی گا غوث پاک نے فرما میرے جد تک قدم دی مور نہ لگے کائنات کو ولی نہیں بن سکتا او غوث پاک آپ بچ بچ ہو گئے یتیم ماں پتر نو نال لیا تے نان کے لیا گئی آپ دے نانا جی حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ علیہ اپنے دور دے بہت بڑے بڑی سن تھے اپنے دور دے مستجاب الدعواسن یعنی جڑی دعا فرما دے سنو قبول ہو جاندی سی ماں بچے نو غوث پاک نو لے کے نا بچپنے چے نان کے ٹھڑ گئی تے جا کے نانے دی گوچ رکھ کے عرض کی تھی میرا عبدالقادر یتیم ہو گئے ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੋ ਹੁਣ ਗੌਸ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਂਝ ਕਿੱਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਹੋਵਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਆ ਖੇਡਣ ਚਲੀਏ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਆਇਆ بچیاں تھی آپ نے فرمایا سونے جو بڑے سن حسنی سید حسینی